n e p a l Jesu b i ñ e m p a v i l l a m o c t e Nuga godar bayo shimakhoni. Nema dada que ne togo su. Nu togo di bube. Kanguya yar bayo pchi. Nu ya ya uni. No togo su da ho kishinho. Honi shadadu. Hanumuhinte uni. Tamehki. No ahu shi ho ka hishinho nu y a m h o s t a shi ahu. Kwa tuga buhwihu. Kangu at yeza hingi tsoteda uni nu muhingi tonta har b a i Nkabuto ihun ehe. Hindi namuhindi bihwihu hinte manjogi unje nuga godar bay opchi hanwa huya ya no togo di bube nunesha unga anjo hanumu hindi bube hinte tsote da mafi no togo hindi bube madat anga hanyo ningun ar yaza neda yoti nehpudan kho neda tu sahar tsibi habadan zo namushagi umbari mui huga bihwihu nedi odarin feni humam ho yo ga to no gi ne hune da ta hu nu ma sha gi un ya an jo kha pun he ki an sun da ma da da ne kha pu gi nyu hu go ma ma sh te i hu gu shi mo ka gi ar da da kha pu di mo a hu ne he yo ma gi we hu bu hu ha ma mo te nu ma gi yo te no sh ta pa hu gi bu hu ha ma mo te mu kha gu sh ta a ta no sh pa ba ka gi ma da da ne di bu har mo te o di shi hun kha pu ne ga tho ka hu ma ko ya nedan gim angun Nedantyä'kädi kojyäju, kejnäma'ajpa'tye quimjojä'uŋ anhku'n anhkusytä'mä äjä, jinyojtojma'na'mjojtäti da unga arte da Nu Nu nu no pia hindi täpäya nyojä, nä'äjä'ka manyojä nä'mä'käyä'tjä no'odi'pyajpajä, nä'pya jintyi'nu'äjä'nku'na'tbä'koj nkejtjo'na'tbä'koj jinhki'pontitemajpa'tjä jmu'u ja nä'äjä manyojä nkejtjo'ka'tjö no'oxta'ätä ximonka'madada xta'syä'yäju'uŋ eje, nä'äjä jinhka juanka'k yäjä Nuga goda huanyahı. Nesta eş ahıgi mohı. Nedan he kiri hoga baphi hı hinya muda tege. Khapuga tono gi yohı madada gi pıht hı matuhu. Zara hı. No odi bapahı. Mohun angun a. Maga monjenu